Er du AU-studerende, som vil søge om et kursus på Summer University, så vil vi forklare dig, hvordan du søger. Der er to typer AU-studerende. Dem, der søger kurser, der er udbudt af deres eget studie, og dem, der søger kurser, der ikke er udbudt af deres eget studie. Det her er Camilla. Hun studerer antropologi, og hun vil søge om et kursus, der hedder Visual Anthropology Today. Da Camilla studerer antropologi, kan hun ansøge uden en forhåndsgodkendelse. Så hvis du, ligesom Camilla, vil søge ind på et kursus, der hører til din egen studieordning, klik på kurset klik How to Apply. Her bliver du spurgt, er det kursus, du er interesseret i, udbudt af dit eget studie? Svar ja. Her står der, du skal søge som AU-studerende egen studieordning. Klik på teksten for at læse mere om, hvordan du skal søge. Som teksten siger, skal du tilmelde dig kurset på stads på mitau.dk. Du tilmelder dig kurser på samme måde, som du tilmelder dig almindelige semesterkurser. Du kan, for at være sikker på, at dit kursus er udbudt af dit studie, tjekke listen, hvilke kurser hører til min studieordning og se, om dit ønskede kursus er der. Du kan også tjekke FAQ'en, hvis du har spørgsmål angående din ansøgning. Den anden ansøgertype er Jakob. Han studerer erhvervsøkonomi, og han vil søge ind på det samme kursus som Camilla. Men hans uddannelse hører ind under et andet fakultet end Camillas. Så hvis du, ligesom Jakob, er interesseret i et kursus, som er udbudt af et andet studie end dit eget, så har du brug for en forhåndsgodkendelse. Hvis du ikke er sikker på, om kurset er udbudt af din studieordning, kan du finde ud af det ved at klikke på dette link til højre og tjekke, om din studieordning er der. Hvis dit kursus ikke er på listen, skal du gå tilbage til siden med spørgsmålene og svare nej til, om du er interesseret i et kursus, der er udbudt af dit eget studie. Nu står der, du skal søge som AU-studerende anden studieordning. Her kan du læse om, hvad du skal gøre, når du søger ind på et kursus fra en anden studieordning. Husk også at læse kriterierne, som du skal opfylde for at søge ind på et kursus fra en anden studieordning. Du søger ind på et kursus via Summer Universitys online ansøgningssystem, som du kan finde her. Du ansøger om en forhåndsgodkendelse ved at klikke på dette link, der fører dig hen til studienævnet. Du skal bruge forhåndsgodkendelsen før du søger ind på selve kurset på Summer Universitys ansøgningssystem. Vær opmærksom på, at nogle af kurserne allerede er forhåndsgodkendt af nogle studienævn. Og så er du klar.